ички энергияны механикалык энергияга айландыруучу түзүлүштөр жылуулук кыймылдаткычтары деп аталат жылуулук кыймылдаткычында ички энергиянын механикалык энергияга айлануусу жүрөт ички энергиянын эсебинен жумуш аткарыла турган термодинамикалык системанын болушу зарыл буга окшогон термодинамикалык система болуп жылуулук кыймылдаткычынын жумушчу телосу эсептелет жакшы кеңейүүчү же кысылуучу болуп газ эсептелет жумушчу тело нерселер менен жылуулук алмашуу процессинде чоң жылуулук энергиясын берет же болбосо алат бул нерселер жылуулук резервуар деп аталат жылуулукту жумушка айлантуу бир актысы техникада көп боло бербейт реалдуу жылуулук кыймылдаткычтары бул машинелери ичтен күйүүчү кыймылдаткычтар жана башкалар цикл менен иштейт жылуулук берүү жана алынган жылуулук санын жумушка айлантуу процесси кайталанып турат ал үчүн жумушчу тело айлануучу процесс же термодинамикалык цикл аркылуу керек тагыраак мурдагы абалы кайрадан кайталанып турат